Música බලලා සුදු මැණිකේ rock and roll dance ඉවරනේ නාකි බබියා චිත තිස් තුනකි බබියා චිත ලෙඩින් දොළොස් මසක් ගත වුණේ බබියා චි බබයියාට මෙහෙම කියන්නේ මේ විදියට කල් යවුවොත් වැඩවරදින්නේ දොළොස් මසක් ගත වෙච්චි බඩේ දරුව දික් වෙච්චි මේකට අපි දෙහි කැපුවොත් වස් දොස් යන්නේ හායි හුයි බබියා චි බයිසිකල් එක පොළොරලක් වට කරගෙන දේවි දන්නවාද දේවි බලා ගන්න කවුද කියලා. දේවි දන්නේ නැහැ, දේවි දඟ කරන්නේ